El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En Encuentros Paranormales de Baja California, Roberto Flores, el santo de las brujas, recoge historias sobre estos extraños fenómenos que estimulan la imaginación y la abren a impensables posibilidades. ¿Son verdad? Usted decida. San Diego, California, 19 de julio de 1991. Una misteriosa visión que aparece todas las noches en una cartelera en blanco y que atrae a cientos de creyentes es el rostro de una niña de 9 años que fue secuestrada y asesinada, dijo su padre el jueves. Justo después del anochecer, a medida que el sol se desvanece y las luces de la calle comienzan a brillar, aparece una tenebrosa impresión de una niña de cabello oscuro que mira hacia el cielo. Eso dicen los testigos cientos de creyentes atraídos por la cartelera en Chulavista, a 16 millas al sur de San Diego, insisten en que es la muestra de Laura Arroyo, la estudiante del tercer grado que fue secuestrada en la puerta de su casa el 19 de junio y encontrada muerta 16 horas después en un parque industrial. Aunque los críticos dicen que el juego de las luces y sombras no muestran tal imagen, el detective Wayne Maxwell dijo que la policía se está tomando en serio el avistamiento reportado, aunque solo sean porque toda la publicidad que se rodean en la cartelera podría sacar de signo de su escondite. Es una de esas cosas en las que no sabemos a dónde se nos puede llevar, dijo Maxwell, quien está liderando la investigación de la muerte. Por lo tanto, el Luis Arroyo cree que su hija está tratando de enviarle un mensaje. Muy seguro de que es mi niña, dijo Arroyo, quien estuvo vigilando cinco horas en la cartelera el miércoles por la noche. Por la forma en que lo veo, trabajo en esa calle y ella ha venido a verme, a decirme algo. No estoy seguro de qué. Los investigadores o los investigadores del laboratorio del crimen fotografiaron la cartelera cuando dos agentes regresaron de la escena convencidos de que la imagen era de una niña, dijo el teniente de la policía Berlin Wilson. La policía también ha ido al lugar cada noche para tratar de controlar el flujo de tráfico en el tramo de tres cuadras de Broadway, también conocido como Bayer Boulevard, en la zona industrial de Chula Vista, dijo Maxley. La ubicación de la cartelera ha llevado a muchos a llamarlo el milagro de Broadway o Miracle on Broadway. Arroyo, de 33 años, que trabaja como pintor, dijo que trajo a su esposa Laura, de 35 años, y a sus dos hijos, de 11, el viejo Jaime y Luis, de 10, para ver la imagen. Los chicos ni siquiera sabían dónde íbamos. Íbamos conduciendo cuando luego vieron y empezaron a gritar y a llorar. ¡Laura! ¡Laura! dijo Arroyo. El detective Don Hunter especuló que el origen de la visión proviene de su ubicación cerca del lugar de trabajo de Arroyo. Creo que alguien que lo conoce o trabaja con él probablemente lo vio y dijo que se parecía el aula dijo Hunter. Entonces, esto se vino de boca en boca y ha crecido bastante. Además del enigma de la ubicación de la cartelera, aproximadamente dos millas de distancia está la casa de los, de eh, Arroyo. Es extraño, realmente extraño, dijo Wilson a un periodista. El gerente general o el propietario de la cartelera dijo que la policía le pidió a la compañía que no escriba nada mientras continúa la investigación en lo que tiene que ver con el espectacular. Así que ellos dijeron, no tenemos planes de cubrirlo a por ahora. Esto se ha convertido en un tema muy emocional. Hemos tenido cierto interés por parte de un comerciante local, pero le dijimos que lo estamos retrasando indefinidamente. Así fue como cooperaron en aquel momento eh, cuando se les pidió que no eh, publicara nada más en este espectacular. Este fue un caso eh, realmente pues inédito, donde, créanme usted, yo para ese tiempo, pues, yo llegué a cruzar la línea para, atestiguar este avistamiento y efectivamente se miraba, pues, se, miraba completamente un rostro, Un rostro pues, de una niña realmente. No sé si mirando al cielo, pero se miraba, sí se miraba un rostro y la gente pues llegó hasta a contarse hasta 30.000 mil personas, fíjense. Eh, llegaron a, a, a, aglomerar ahí el lugar donde dejaban peluches, dejaban este... Eso era todos los días. Eso era del diario. Imagínense usted cuánta gente no, no fue de diario cuando eh, en lo que corrió el mes. Pues, primero fueron 5 mil personas, luego eh, se arrimaron otras 5 mil más hasta que fue creciendo y llegaron a contar hasta 30.000 personas donde tuvieron que cerrar tres calles, eh, o sea, tres cuadras a la redonda, porque la gente bajaba e iba directamente a contemplar a, lo que parecía ser el rostro de, Laura. Y mucha gente, pues eh, ahora sí que de los que se encargaban eh, de, alguna forma de ser mediums o, algún tipo de gente que sabía esoterismo, pues quiso por ahí de alguna manera pues hacer su, también hacer su agosto, ¿no? Como siempre y de alguna manera pues este, daban informaciones este, o daban resultados de que o pronosticaban dónde posiblemente pudiera estar la niña cuando fue que al día siguiente después de que de que fue ultrajada pues este eh, fue encontrada ahora quién fue quien la asesinó de eso vamos a hablar en un momento estamos en el caso del asesinato de Laura Arroyo donde acá en Tijuana se le conoció como el, fantasma de la niña de la calle Broadway eran exactamente las 9 con 10 minutos cuando alguien tocó a la puerta. Eh, se dice que ya la familia estaba toda reunida y que la mamá de, esta niña Laura y ella estaban viendo televisión y que el momento que tocan la puerta a esa hora, ella sale corriendo a decir, yo abro, yo abro, y ahí voy, decía. Bajó los escalones, abrió la puerta y fueron las últimas palabras que escucharon del niño. Al pasar los 10 minutos, se les hizo raro no, pues, no saber nada de la niña y salen a buscarla. A pesar de que es un lugar, eh, ahí donde ellos viven, son unos condominios muy poblados, pues eh, se les hizo imposible que nadie haya visto quién fue y tocó y quién haya de alguna manera pues raptado a la niña. El caso es que la niña aparece a los días y esto porque unas trabajadoras que iban a una maquiladora ahí en Chula Vista la encontraron por ahí este, pues, en un en un paraje. La niña todavía traía su pijama puesta La niña murió violada y fue asesinada de una manera brutal. La estranguló, la, este, la picó con, pues, con un cuchillo y fue y la aventó únicamente. Ahí fue la, y la tiró. El caso es que pasaron los años, ¿verdad? Nunca se supo este, porque en aquel tiempo pues, la tecnología no era tan avanzada, pero llegado, llegado este, los tiempos modernos, reabrieron el caso y pudieron este, empezar a, tratar otra vez con las personas que eran las más posibles en ese tiempo pues, que hayan podido atacar. Y efectivamente dieron con el asesino. Este hombre, le digo ahora, este, pues que era un una persona que trabajaba en tránsito del Estado, o sea, tenía un trabajo eh, de gobierno, y era vecino de ellos en ese tiempo. Y así es como dieron pues con este asesino, este asesino que tiene nombre, eh, su nombre es Manuel Bracamontes de 41 años, está acusado de secuestrar a Laura de la puerta de su condominio el 19 de junio de 1991, abusar sexualmente de ella estrangulándola, golpeándola con una piqueta y apuñalándola. El cuerpo de la niña fue encontrado hasta el 20 de junio sobre la acera afuera de un parque industrial de Chulavista por dos mujeres que iban camino a su trabajo. En la autopsia se determinó que Laura murió a causa de múltiples heridas de la tajada que le dio en la cabeza, también de las múltiples heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen aparte de que la había asfixiado. Fue apuñalada con tal fuerza que estaba agrietada la superficie eh, pues, donde estuvo ella en la acera bajo su cuerpo. Bracamontes, ex trabajador de tránsito de Chula Vista, vivió durante un tiempo en el mismo complejo de apartamentos como la familia de Laura. Y los vecinos dijo a la policía que había jugado con Laura y otras niñas que vivían ahí. Si es declarado culpable, se enfrentaría a la pena de muerte o a cadena perpetua. Así que imagínese usted, este crimen eh, llamó la atención de una manera nacional y fue llamado como el milagro de Broadway. Imagínese usted, 30.000 personas se juntaron y 30.000 personas estuvieron viendo precisamente eh, lo que llamaron la aparición de Laura, exigiendo de lo mejor de alguna manera el esclarecimiento pues, de, su, de su caso. Desgraciadamente en ese tiempo no había este, eh, pues, la ciencia avanzada en lo que es la criminología y es hasta cuando empiezan a, pues, en los laboratorios a, trabajar con, con, los ADN que empiezan este, a hacer estas pruebas y efectivamente encontraron eh, cosas que a él pues lo pusieron ahora sí que en, la silla de, de los juzgados. De tal manera que este fue un caso que le digo, un caso insólito, un caso que llamó mucho la atención y que de una manera este, pues eh, siempre se manifestó algo. ¿Qué fue? Hasta ahorita no se sabe. Lo que muchos se llamaron, pues fue el milagro de, Broadway y aparte llamaron pues este el fantasma pues de aquí en Tijuana, le digo porque aquí en Tijuana hubo mucha gente que fue y decían, ya fuiste a saber el fantasma de la niña que asesinaron, de tal manera que le digo fue un asunto pues sin precedentes, pero la justicia, la justicia llegó. Eh, fueron, tuvieron que pasar exactamente casi 12 años para que se pudiera ya que fue exactamente eh, un, 12 eh, de octubre del 2000 cuando la PIA se desplazó esposo Manuel Bracamonte Jr. de 40 años de la vista. Trató de atropellar a dos agentes con su auto deportivo. Llevó persecución y luego chocó contra un policía de un crucero antes de que se sellara y rodara se estaban acercando a Bracamus. Dos investigadores de la oficina fiscal del distrito trataron de darlo un viernes anterior por una de Davis Webb en mesa, pero él pues, alcanzó a darse cuenta y huir. Uno de los investigadores disparó a las dietas y pues de todas maneras todo eh, pues, logrando eh, pues, su cometido. Así que fueron dos años de este caso, pues tuvo que dar eh, los frutos para que pudiera a él sentenciarse a la pena capital. Lo aquí lo interesante y lo triste es que pues aquí de ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a comentar, que pudimos ser testigos de, ver esta cartelera o este espectacular en las calles de Broadway y Main, y Main Street en Chula Vista, justo antes de un pequeño puente y justo después de una tiendita de comestibles llamada O'Train Farms, estoy seguro que recordarán precisamente eh, que se llegó a manifestar el rol de una niña de nueve años de edad sacada de su casa, golpeada y apuñalada. Esta es la historia de Laura Arroyo. Para Mundo Anómalo, su servidor y amigo, Roberto Flores, desde Tijuana.